Ola, son Andreu Tiral, unha alumna do IES Acachada. Hoxe estou aquí para ensinarvos como facer un proxecto para utilizar no robot Lego. É bastante sinxelo. O único que tendes que facer é descargar o programa NXT 2.1 Programming e xa podemos comezar. A continuación só hai que abrilo. E vemos varias opcións no menú. O que imos facer é ir a Start New Program e poñer o nome do proxecto que imos comezar. A este chamareino Toque. A continuación, nos unha nova pestaña, que é onde imos a realizar o novo proxecto. Neste caso, o que imos facer é un robot que ao tocar o sensor dianteiro camiñe indefinidamente ata que atope unha liña no chan e entón pare. Para iso hai que poñer un bucle infinito para que estea comprobando o sensor de toque continuamente. E logo temos que poñer un condicional, De xeito que se presionamos o botón pase unha cousa e senón non outra. Entón, se non o tocamos, estamos lle poñendo para que pare. E se tocamos o botón, para que indefinidamente se comprobe o sensor de luminosidade. O que lle imos engadir tamén é unha acción para que cando detete unha raia no chan mostre unha cariña sonreinte. E cando non a detete, que mostre unha cariña triste. Ben, O único que nos falta poñer é eh, a opción de motor parado ao ver a raya e no outro caso poñer o motor en ilimitado. E xa está. O único que nos queda é descargar o programa dentro do robot. Para iso utilizamos este botón. E xa está listo para velo funcionar. Sí.